我是老师，我是厨师，我是警察，我是商人，我是空中小姐，我是公务员，我是翻译人员，我是翻译家，我是园丁，我是司机。